Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас день зважив італіянців 5 місяців і анфісен виводок 4 місяці. Зварив я на бистру руку отаку лайфхаковську плітку і дивлюся на них, яким образом я буду їх сам кидати на віса. От у нас список. Получається анфісеним 3 місяці, а итальяшкам, ой, анфисиным 4 місяці исполнилось сьогодні, а итальянцам 5 місяців. І якимсь образом треба їх звісити. Затея, звісно, не дуже приємно тягати їх, не дуже хочеться, ну, е, що не зробиш. Віси ми розібрали, тому що щоб трубочку не обламати. Включили. На, на весах ноль будем важить вместе с ящиком, ну, с клеткой. Сама по себе клетка 46 килограмм. Ну, мы клетку в кінці відео поставим просто на веса, Вы сами це побачите. Клетка 46 кг, по-моєму 200 г. Ну, то есть, моя задача надо загнати туда італьянку с черным пятном і якимось образом поставить на веса. А веса то есть неизвестно получится или нет. Тут я сделал вот такого макара, вот так раз, и загнать сюда, и, и закрыть. Ну все, як станку для семенения или для обороса. Ну а тут он не выйдет. Хай. Так. А ну, давай. все. Так, так. так. Я так закрываю. І вона упирається и все, дома уже выхода нет. И ту лети туда. 1700. Ну вот. Поставили, да? 170 минус 46. Сто двадцать четыре. Ну сейчас запишем, высчитаем. И запишем. Так. Выключай. Да, выключай. Так. Итого 170 мінус 46. 124 кілограма. Віси. Ось ми положили ящик на весах. 46 400, а там було 170 теж з грамами. Ну, то есть 46 і 170. Итого получается 124. Итальянцы. 124. Итальянцы 124. Ні, так як я зараз я напишу. 124 мінус 94 було. 94. Ровно 30 кг за 30 днів. Тобто, бачите, тут вони набрали 40 кг за 30 днів, а зараз вже чуть-чуть приспустили, набрали по кілограму в день. Техніка. Ну, що їсти, я думав, буде чуть більше. Ну, думав, кілограм на 5 більше буде. Ну, що є, то є. Ну, во-первых, ця із п'ятном, вона якби не особо здорова, є в той клітці більше однієї. Ну, ми ж цю з чорним п'ятном, хай як є, так і є. Тобто 5 місяців 124 кілограми по кілу в день. Зараз узнаємо, скільки шки набрали. Е, з 3 до 4. Ці набрали 40 кг, може які більше набрали іменно в цей період проміжуток. Зараз туди перетягнемо і віси, і ящик, і зазнімемо там теж так само. Ну слава Богу, що так вийшло. Я, якщо чесно, думав, ну сумнівався, але клітка длинна і ну що є, то є. Так, переходимо туди. втягнули, их тоже важим с клеткой, отминусуем 46 килограмм. Медленненько мы. Все, ну, там, да? А, ведь нас успокоит, а то сейчас будет по весам отсылать. Тихо. Вот, молодец. 我们还是 Скільки хочеш? 147. А? 147. 147 мінус 46. 101 кілограм. Ну я так і казав, що 105, а вийшло 101. А ну давай ще раз попробуємо. О. 47 100. Ну вот, друзья, сейчас будем считать теперь. Все, и будем Так. Итого. Сейчас телефон. Так, итого 147 минус клетка 46 дорівнює 101. Записуємо 101 кілограм ровно 4 місяці. Е. І тепер 101 мінус 63,5. 63,5 вони були. 37,5 кг за 30 днів за місяць. Ну, 37,5. Бачите, набрали 40. Ну, це на 3 кг менше. Ну, от такий, друзі, вес. Эти, получается, по кіло 200 десь у день. Бачите, виходить, саме лучше вони ростуть, ну, як нам показує практика, з 3 місяців до 4. Саме лучше. А з 4 уже до 5. Я так понимаю, наверное, і тут темп чуть-чуть приостанавливается. Як я казав, що на комплексах держать до 120-115, тому що темп просто останавливается чуть-чуть. Потім буде, наскільки я розумію, буде перестой у них, пробірчик маленький, і потім вони почнуть наганяти вже і по півтора кілограма, і може, як в здоровому возрасті, по два кілограми. Так що так, звішування, слава Богу, пройшли. Я сьогодні не скільки взвішування, скільки поки ту клітку зробив. Робити нічого, знайшов дві Дві половини станків для опороса, вони разнобойні, і ото з них швидко варганили. Ну так вроді би нічого вийшло. А, жа- жара у нас страшна в сараї. 19, да? 18-19. Ну ми провітрювали перед звішуванням провітрювали. Ну взагалі під 20 держиться постійно в сараї. Пакети поставив дополнительні і під двадцятку держиться. По італьянцям оця партія крупніє. Я як і крупніє, щоб там вони тих не ганяли з кормушки крупніших, відсадив сюди на здорову кормушку. Тобто ці, понятно, що побольше будуть, потяжелее. Ну ми ж ту чорну жопічку звішуємо, а не ці, понятно, що ці більше. Ну і вони і на вид видно, що більше. Ну, тобто, так, От які привіси є. Ті показую заміри, мені кажуть, та ти можеш міряти. Мірять то так, словесний понос мірять. На весах показує точно, і ми вже знаємо, що з 3 до 4 місяців сама сами, сама здорова енергія росту йде. От що і в комплексах і вбирають в районі 5-4,5-5 місяців і вбирають, Бо починає заторможення йти, а потім Дальше, ну то есть іде, зараз буде йти в італьянців якийсь пробіл з перерозходом корму. Корм буде уходити, а прирости маленький. Потім просточок пройде і опять стартує. Ну я це казав уже давно і зараз кажу, і воно підтверджується. Да, от 124 кілограма в 5 місяців ідеальний вес убирать на м'ясо, бери, убирай, торгуй. Розход корма на нього пішов нездоровий на цього поросенка вони їдять мало. У мене ситний хороший корм, їдять мало. Ну а якщо вам цікаво буде, щоб я зробив ролик від старту, от, допустимо, зараз поросята в мене на предстарті, потім даю їм старт е, водолазу, предстарт водолазу, потім старт. БМВД водолаз. А після старту перехожу на премікс і соєвий широт Кремикс тоже водолаз. Я пользуюсь одной маркой. Я нікому її не нав'язую, я, то есть, сам пользуюсь, показую вам, що і як, і показую вам прирости. Я, якщо чесно, вони наскільки набрали оборотів італіянці, що 40 набрали, я думав, тут буде не менше. Ну, судя по всьому, я думав, кіло півтора буде, тут кіло 300. 30. Ну думаю, ну що, півтора не буде, вона ж більше. А фігушки, бачите, тут менше, ніж тут. Так і тут. Ну тут да, вони примерно, грубо говоря, ці 40, ці 37 набрали. Там на 3 кг різниця. І то, я думаю, там різниця в 3 кг, що вийшло, у них немає корита. Кормушки немає. Я на пол сиплю утром і вечором. Тільки із-за цього. Ну це моя вина. Ну то і що є, то є, я показую. І я думаю, якщо чесно, я глянув на неї, думаю, мабуть, не вийде. в мене самому на весам ще поставили, ця байда мішає е, табло. Ну, я відкрутив і бачите, більш-менш ще й сам вправився. Ну, вже, вже на наступний місяць, 20 февраля, важить її не буде. Будемо вбирати і звісимо вже скільки вона буде не жива. Це тут. Ну, а які до 7, так будемо держати до 7 місяців, до 8 і буду показувати вес. Поки ми на такому етапі. Ну, то есть 4 місяці 101 кг це супер вес. І італійці були 94. Італійці були на 6 кг та на які? На, на 6. 6 на 7 кг менше в 4 місяці. Но ці ж і тут були більші ізначально. При отйомі вони були більше. Ну воно такі показателі. Не знаю, якщо треба мені ставити їх на кормушку, зараз робити кормушку і розводити їх по різним загонам анфісин, я думаю, більше наберуть. Я цим займуся завтра, післязавтра. У мене пробіл маленький буде, займусь кормушками, зроблю кормушку. Тобто це такий вес. Так что, друзья, всем спасибо за внимание. Я думал, не получится, Ну, получилось. Вот такая у нас клеточка лайфхаковская. Клетку я сделал вот таким путем. Старую сетку нашел с маленькими прихватками. И два станка для пороса разнобойні. Тобто Я брав е, ремонтні, їх сам доділував і ставив для опороса. А це в мене разнобойні, туди не сюди. Це я теж понаходив куски металу і, і бачите, вийшло. Слава Богу. Фух. Ну а так. Так що всім спасибо за внимание. Взвешивание прошло. Піду викидувати зараз ролик вам цим роликом нам удобно засетить. Спасибо за просмотр. Всім пока.